passa num compasso e de linha sai sem avisar. As batidas do relógio pediram pra confiar. Pomos as flores em seus cestos e as pessoas vamos separar. Amigos desconhecidos pedem, é preciso confiar. Então ouse estar comigo e seus amigos se restou algum. Se amar é um por todos, confiar é todos por um. É o caminho que tu faz. Amar sem preconceito nenhum. mas pode tergiversar. O ego vir te atacar. Opinião diferente, é preciso confiar. Quem foge por esperança, quem tem fé para ficar. O desejo de mudança é razão para confiar. seus amigos se restou algum Se restou algum Se amar é um por todos é Confiar é, um. todos por um É todos por um É o caminho que tu faz Amar sem preconceito nenhum É confiar